Har du noen gang undret deg hvorfor det mangler en svart tangent mellom E og F? Jeg vet ikke hva en musikklærer ville svare, men jeg synes det er interessant at grunnen er at fire femdeler er nærmere tre firedeler enn tre firedeler er to tredeler. Men hvorfor er det egentlig slik at harmoniske intervaller tilsvara forhold mellom smo naturlige tall. Det visste ikke Pythagoras. Galileo Galilei war den første som fikk en Idee, om hvorfor det var slik. Under en gudstjeneste i kathedralen i Pisa sa han at denne lampen beveget seg sakte fram og tilbake. Denne bevegelsen war helt regelmessig, da begynte Galileo å undre seg. Dette fenomenet ville han undersøke. Han oppdaget at perioden til en pendel er proporsjonal lengden til tauet. Perioden det er tida det tar for pendelen å bevege seg fram og tilbake til utgangspunktet. Hvis pendelen er dobbelt så lang, så tar det akkurat dobbelt så lang tid. Hvis pendelen er kortere, beveger seg den fortere. Hastigheten till en pendel kaller vi frekvens. Det er hvor ofte per sekund pendeln går fram og tilbake. En pendel med halv lengde beveger seg dobbelt så fort. Frekvensen er dobbelt så stor. Og det er det samme med en streng. Strengen svinger også, men så fort at det er vanskelig å se. Likevel antok Galileo at det er det samme. Hvis vi halverer lengden til strengen, så beveger seg strengen dobbelt så fort. Frekvensen er altså dobbelt så stor. Harmoniske er de tonene som passer samtidig på den samme strengen. Det er de som deler strengen i én, to, tre eller fire deler, osv., som du kan se her. Hvor matematisk musikk er, kan jeg demonstrere med en datamaskin. Jeg bruker Jupyter Notebook og et lite Python-program som jeg har skrevet selv for å kunne bruke norske kommandoer. Det må jeg äh, Importeure først. Og en datamaskin jobber digitalt. Det betyr at den kan ikke gjøre kontinuerlige beregninger. Den kan bare regne med diskrete datapunkter. Jeg må altså først angi hvor mange datapunkter per sekund datamaskinen skal beregne. Det heter bitrate. Jeg velger bitrate er 48 000 datapunkter per sekund. Det er CD-kvalitet. Og så må jeg fortelle datamaskinen hvor lang tonen skal spilles. Jeg velger 5 sekunder. Og nå kan jeg lage en liste med tidspunkter fra 0 til 5 sekunder med 48 000 tidspunkter per sekund. Og det Og for å spille en tone må jeg velge en frekvens for hver tone har in Frequenz. Oyai Velga vierhundert Hertz Frequenz H-Einheiten per Sekund eller Hertz, äh, kalt etter Heinrich Hertz, som war ein äh, tysk fysiker. Og nå har jeg kommet så langt at jeg faktisk kan beregne túnen, och det gör jag slik. Tone auf tu av ganger pi, og oh, jeg skriver tu ganger pi, for denne äh, sinusfunksjonen forventer als ihr brücke radianter. Og äh, 2pi det er jo en hel sirkel. Hvis jeg hadde en sinusfunksjon som bruker grader, da ville jeg ha skrevet 360 grader. Og så er det frekvens. Frekvens. Frekvens. Ganger 10. Og frekvens har som sagt enheten 1 per sekund og de har enheten sekund, så frekvens ganger tid er et tall uten noe enhet. Og da ville det fungere. Og nå kan jeg faktisk spille tonen. Tonen. Og så kan vi også se hvordan tonen ser grafisk ut. Og der ser vi ikke så mye. Det er alt er blått. Eh, og det er jo fordi det går så fort opp og ned, så ofte opp og ned, at vi ikke ser noe detaljer. Så vi må bare ta et lite stykke av alt dette for å kunne se hvordan den bølgen egentlig ser ut. Og da vil jeg se bare på én periode. Og periodelengden eh, Det er jo én delt på frekvensen. kilde, og det er i dette tilfellet 2,5 millisekunder. Og nå kan vi se hvis toneperiode Og der ser vi at det er en fin sinusfunksjon. Og jeg kan også vise to perioder, for eksempel. to ganger periode. Og da ser vi at det da er to bølger. Og vi har sagt at hvis vi fordobler frekvensen, så blir tonen en oktav høyere. Det kan vi også prøve. Og så kan vi spille den. Og der ser du, det er en oktav høyere. Men slike rene sinustoner høres ganske kunstig ut. Toner fra musikkinstrumenter høres annerledes ut. Fordi det er mange frekvenser som du hører samtidig. Akkurat disse harmoniske frekvensene som eh, Pythagoras har funnet. Men det kan de også lage med en datamaskin. Så til tonen med 400 Hz, plusser jeg tonen med dobbelt frekvens, men halv amplitude. so tuna a eh, plus n eh, plus en kanga sinus two kanga pi kanga two kanga frequency kanga t litt mer naturlig ut, men jeg kan fortsette. Sånn. Og hvis vi hører noe på den, høres det nesten ut som tonen fra en tropet. Og vi kan også se hvordan den ser ut nå. Så vis tone periode. Og da er det ikke lenger en fin sinusbølge, men ser litt mer rart ut. Og det er hvordan uh, ekte musikalske toner ser ut. Men vi kan også bruke datamaskinen for å undersøke et annet fenomen. Vi har jo sagt at i naturlig stemning burde strengelengden til en tersj forholde seg til grunntonen som fire 4 femdeler. Frekvensen burde altså være fem firedeler av grunntonen. Så jeg beregner en frekvens her. Men i uh, pythagoresk stemning da er frekvensen av en tersj er jo to hele toner høyere enn grunntonen. Og en hel tone har jo forholdet uh, ni åttedeler. Så det er ni åttedeler ganger ni åttedeler er forholdet, som er uh, 81 64 deler. Und noch kann wie sjekke um wie egentlig hører verschellen. Har du hørt forskjellen? Jeg hører forskjellen ikke. Men jeg kan vise et interessant fenomen som skjer hvis vi spiller begge toner samtidig. Og det gjør vi jo her ved å plusse dem sammen. Og så kan vi uh, spille det. Hører du det? Det pulserer. Det er et fenomen som kalles for svevning. Eh, og vi kan også se hvordan det ser ut. Og da ser du her. Så uh, tonen, uh, lydstyrken går opp og ned, amplituden går opp og ned, med en viss frekvens Eh, og eh, det brukes av musikere for å stemme instrumentet. For så lenge du hører denne svevningen, eh, så ton, har tonene ikke samme frekvens. Og frekvensen til denne pulsen, den er akkurat differansen mellom de to frekvensene. Eh, så i dette tilfellet eh, er det jo altså f pythagoreisk minus f naturlig, som i dette tilfellet er 6,25. Så denne uh, svevdingen det er 6,25 slag per sekund, og det ser du eh, også her. Så et sekund er jo 1000 millisekunder, og da kan du telle at det går altså 6, litt over seks ganger eh, opp og ned. Og det eh, fører oss til det neste temaet, som skal behandles i den neste videoen, og det er Whitman